需要一点东西，因为如果我们发觉嗰件衣服有臭虫呢，其实很简单嘅啫。啊，因为我觉得不需要高温啊，高看你怎么看，如果不成功，你除了用高温治啊，你所谓啦。那种呢就是垃圾嘅嘢，因为有时呢，你们嘅皮肤很多的，很多的，所以如果你怕它很穿了呢，没关系，咁啊，然后呢，你就将呢个啊，将它啊晾干啊。

两个对嘅，如果你怕他穿咧，咪谓啦，咁你又倒一层水翻去。好倒好晒，好晒，好嗯，老实，老师 <laughs> 啊，咁啊转到书我啊，下一个转态，或者你捧一下也可以啊。我冇有时间，浪费时间了，我做给你看了。然后呢，啊，咁么我请你多多啊。 晒一边先啦，啊，因为咁嘅洗衣服，等然间晒，我要晒啲衣服，啊，起有一点咧，衣服对衣服咧，啊，呢啲衣服譬如说啊，我啲衣服又臭重啦，没关系啊，咁我我放里面啦、啊，放条里面，我准备一个袋，啊，一个袋，多啲，无所谓，越大越好啦，咁啊然后咧，啊，将啲衣服放条鱼咧，吓。 很简单，放在里面，咁样我咁样温住奶啊，大概啊二十四小时啊或者啊四五小时也可以，随便你点算。还有一个啊，告诉你，衣服我解决问题啦，还有啊，就是我们这张床呢，如果我们的嗰张床呢，我告诉你们那点，哈，因为因为为什么？因为我我很怕被你们说，我们这张床呢，如如果我。 啊，蒸肉啊，啊，如果个蒸肉啊，啊，如果个蒸肉咧，因为嗰盘墙如果呢盘墙系长，系近住买，啊。 落沙雨的時候，嗰埲牆裡面可能令到它潮濕的，所以如果我们張牀呢，啊有張床啊床墊啊床墊啊，咁啊睡觉的時候呢，咁啊踢住呢邊呢，係容易得的臭虫，因為我们身體係熱嘅嘛，所以嗰張床係毛啊，什么都有啊嘛，如果你踢住，因為你啲地方小嘅嘛，不可能啊啊啊啊不不啊，車著嘅地方。 一张床拉出来，所以我们就挖謝事情啊。咁啊张床拍住埋边都没关系。咁啊你啊买一块啊呢块就嗰時系拉的大人。如果他嗰張牀又多大嘅，啊你就尽量啊，你当然咁长一定都系拉的嘅。咁啊，然后咧你就将它放在啊旁边啊譬如講呢张系床垫啊前张系床垫，然后将啲呢呢个拉的擺隔住嚟。 擦就可以擦，啊，夹住来好干净，夹住来，咁啲水分咧，比较容易令到啲床单啊就变成就唔会仲容易生臭虫啦，因为夹咗啲水分呢个床单唔会湿啦，所以没有办法啦，地方小， <laughs> 就是这一个事，OK，拜拜。